चाहूंगा कि हम लोग एक बात मान के चले कि एक आइडियोलॉजिकल बैटल है ऐसा मैं मानता हूं जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है मैं उनसे दोबारा आग्रह करता हूं कि गोलवलकर की जो एक किताब है the nation and the nationhood and this bunch of thoughts. ये दोनों किताब आप पढ़ लीजिए ये दोनों किताब आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आरएसएस की स्ट्रेटेजी क्या होगी उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी ये हम लोग जान नहीं पाएंगे कि उन किताबों के अंदर उन्होंने तीन चीजों की बात की एक जो है कि उनकी एक नेशनलिज्म की अपनी एक डेफिनेशन है और जिसको उन्होंने धर्म के आधार पर रखा वो आप हिंदू लफ्ज इस्तेमाल करते थे लेकिन अंदर की थियोरी जो है वो पूरी रेस की थियोरी है जिसको उन्होंने जाति के नाम से इस्तेमाल किया इस रेस के जो कोई हिस्सेदार नहीं है उनको इन्होंने फॉरेनर करके संबोधा और फॉरेनर संबोधने के बाद उनसे कहा है कि इनको अगर राष्ट्र में जगह देनी है तो इनको दो चीजें करनी होगी एक तो अपना धर्म परिवर्तन करना होगा या इनकी कत्ल करनी दूसरी बात जो इन्होंने यहां पर कही उस किताब में यहां की सोशल रचना कैसी बनी बुद्धि बुद्धि जो है इसका उन्होंने इस्तेमाल तो किया है कैपिटल के लफ्ज का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है और उसको लेके उन्होंने कहा कि यहां पर जो सुपीरियर रेस है और इंफीरियर रेस और ये सुपीरियर रेस और इंफीरियर रेस की जो परिभाषा है वही परिभाषा उन्होंने कहा कि मनु ने दुनिया को सबसे बड़ी बात दी और यही वजह से लेके उन्होंने कहा कि जो बुद्धिवादी है जो पैसेवादी है उन्हीं के हाथ में राजनीतिक और सामाजिक पावर होनी चाहिए ये उनकी किताब की एक बैठक और इसलिए जब आरएसएस दोबारा सत्ता पर आई है उस अपने आइडियोलॉजी को लागू करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे इसमें दोहरा नहीं है और उनके इस प्रयत्न को सफलता लाने के लिए यूनिवर्सिटीज ही ये टारगेट करेंगे ध्यान से एक के बाद एक के बाद ये यूनिवर्सिटीज या जितनी बड़ी कॉलेजेस है उस कॉलेजेस को अभी टारगेट करने जा रहे हैं उनका मकसद ये है कि किसी भी तरह हम क्योस यहाँ पर पैदा करें क्योंकि जब तक क्योस नहीं पैदा कर सकते तब तक जो सिस्टम चली है या चल रही है इसमें कोई खराबी है इसमें बदलाव की जरूरत है ये भाषा नहीं कर सकते और इसलिए और इसलिए वो जो अभी अभी बैठे हैं वो क्योस की थियरी हम लोग बैठा के चल रहे एफटीआई का आंदोलन जब चला और विद्यार्थी जब आए मुझसे भी आप हमको समर्थन कीजिए मैंने कहा समर्थन जरूर करता हूँ लेकिन उम्मीद मत रखिए कि सरकार आपसे बात करे उन विद्यार्थियों ने पूछा क्यों तो मैंने कहा इसकी स्ट्रक्चर जब आप आप, आप देखोगे इसकी जो स्ट्रक्चर है ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दुगना मानते हैं सेकेंडरी मानते हैं और उनका पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो पार्टी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर मानते और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय अंतिम है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए उनको एक मानसिकता तैयार करनी है ये जब फैसला हुआ है उस फैसले के खिलाफ आपको आवाज उठाना नहीं है वो फैसला आपको मानना ही होगा ये मानसिकता होने की वजह से मैं कहा मैं आपके साथ हूँ जितने दिन आप चाहिए मैं उसके साथ में हूँ लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता हूँ ये सरकार आपसे मांग दोस्तों मां से गुजारिश करता हूँ अभी की जो सरकार है आरएसएस की सरकार है ये दोबारा हमको 1947 में ले जाना था क्योंकि ये जब तक हमको 1947 में ले नहीं जाएंगे तब तक इनका इतिहास शुरुआत क्योंकि 15 अगस्त 1947 का जो इनका पहला इतिहास है अगर इंडिपेंडेंस डे अगर किसी ने काला दिन मनाया होगा तो आरएसएस ने पहला मनाया संविधान जब बनाया जा रहा था या जब व्यवस्था यहाँ पर नई व्यवस्था कैसी हो इसकी जब चर्चा हो रही थी तब आरएसएस ने जब फैसले होते गए ये हमको व्यवस्था लानी है तो उन्होंने कहा कि इस इस व्यवस्था के हम ला और इसलिए इनको अपना इतिहास अगर बनाना है और शुरुआत करना पुराना इतिहास मिटा के अगर इनका अपना नया इतिहास लाना है तो इनको ये दिखाना होगा कि जिस इतिहास पर यह नई व्यवस्था खड़ी है इतिहास भी खराब है और उसके साथ साथ ये व्यवस्था भी खराब है और इसलिए नई व्यवस्था अलाना जरूरी है ये इनको जवाब देना होगा कि इनका एक स्लोगन था कि we have been establish for the freedom of this country second world war में नेताजी की फोर्सेस जब बर्मा क्रॉस करके आई थी तो एक जोशी करके एक व्यक्ति थे कि जो नागालैंड के उनके प्रमुख थे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपसे मुझे मदद की जरूरत है जोशी जी ने कहा कि मैं स्वयं सेवक हूँ जब तक नागपुर से आदेश आता नहीं तब तक मैं आपको मदद नहीं कर सकता नेताजी ने पूरी जिम्मेदारी उठाई उस वक्त के पुलिसों को झांचा दिया नागपुर में आए गोलवलकर जी को मिले मिले मतलब ऑफिस में गए छह घंटा बैठे लेकिन गोलवलकर तो उनसे मिले ही नहीं और उस दिन का इतिहास मैंने पुलिस रिकॉर्ड में जब चेक किया तो नागपुर के ऑफिस में सो रहे अब ये जो उनका इतिहास है कि जिसको पूछा जाएगा वो ये चाहते हैं कि ये इतिहास बाहर मान और नया इतिहास लिखना चाहिए इसलिए उन्होंने लाना शुरुआत किया जैसे यूनिवर्सिटीज में कियोस्क लाना शुरुआत किया उसी तरह उन्होंने इकोनॉमिक सेक्टर में भी कियोस्क लाना शुरुआत दुनिया में शायद मंदी आ सकती है लेकिन जितना थोड़ा बार मैं भी इकोनॉमिक का स्टूडेंट हूँ जहाँ 50 परसेंट के ऊपर लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं अगर उनके हाथ में थोड़ा सा भी अगर हम लोग पैसा दे तो यहाँ की इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है लेकिन सरकार यहाँ पे करेगी नहीं उनको यहाँ इकोनॉमिक लाना है क्योंकि ये उनका एजेंडा दोस्तों ये बात तो हम लोग तक हो गई मैंने ईश्वरदास चौहान के पाकिस्तान के अंदर की जो हुआ वही कहा कि हम लोग कहते हैं और हम लोग भी सुनते हैं जब तक ये हम लोग की बात हम लोग ही सुनते रहेंगे तो मैं मानता हूँ कि हम लोग ऐसे ऐसे कमरे में बंद है कि जिसमें खिड़कियां नहीं है हमारी आवाज बाहर नहीं जाती हम अपने लोगों को ही सुना रहे या अपने को खुद के ही सुना रहे इसलिए यहाँ जितने उपस्थित है मैं उनसे मानता हूं कि आपकी जिम्मेदारी एक जिम्मेदारी है इन बातों का हम लोग कैसे फैलाव करें व्हाट्सएप से नहीं फेसबुक से नहीं ट्विटर से नहीं लेकिन छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगों के साथ में लोगों के साथ हम लोग ये वार्तालाप शुरुआत करें तो मैं मानता हूं इनका जो असली चेहरा है इनकी जो असली सोच है ये हम लोगों के सामने यहाँ पर ला सकते हैं जैसे अकाल है और सरकार मदद करती है लेकिन ये सरकार मदद को काश्तकारों को भी नहीं कर रही है कि जिनका फसल खत्म हुई है जिनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है उनके लिए भी ये कुछ नहीं कर रही है क्योंकि इनके थियोरी में किसी को दान देना ये दिखाई नहीं है मैंने कई बार आरएसएस के मोहन भागवत से कहा कि भैया आरएसएस पे चर्चा करने के लिए तैयार आप मंच तैयार कर दीजिए जगह तैयार कीजिए मैं अकेला आने के लिए तैयार मुझे किसी इंटेलेक्चुअल जोड़ी की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया है कि मैं अकेला इनको फेस कर सफाई करने जा हम लोग उनके मैदान पे खेलने के लिए तैयार नहीं ये जो बाबा साहब का संदेश है कि the nation has to be build this heterogeneous mass has to be brought on a common platform what are the issues of the common are the grounds on which a nation can be built. कल उसका हम लोग एजेंडा रखने जा रहे हैं मैं उम्मीद रखता हूं कल का नागपुर का जो एजेंडा है नागपुर भी हमने अपनी मकसद से चुना है खेलना है खेलना है जो तो अपने मैदान से खेल के उनको चाहिए मैं मानता हूं कि इंटेलेक्चुअल डिबेट है नेशनलिज्म के ऊपर की चर्चा है मैंने कहीं सीखा नहीं या आज तक मुझे किसी ने किसी जितने भी स्कॉलर्स हैं रिपब्लिक एंड सेडेशन ये साथ साथ जा सकते हैं ऐसा अभी तक थियोरटिकली तो भी मेरे सामने या मैं ये कहूंगा जिसने किसने लिखा होगा उसके लिए मैं अनपढ़ हूं और इसलिए वहीं से मैं हम लोग हम आर को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया I have to be to I cannot be loyal to a government. In a republic, member of the republic is the owner. If I have to speak in terms of property. And the person who I elect to run the government is a civil. Therefore, speaking in economic terms, an owner cannot be an honest to a servant. It is the servant who has to be an honest to the owner. Mm. That is how the very crude form that अगर इसकी परिभाषा अगर बोलूँ तो यही परिभाषा है in republic there is no selection but whenever the government tries to become a non-democrat, members of the republic have all right to vote at government hours और जिस जिस सरकार को फेंकने का ढूंढने का बगल रखने का निकालने का अधिकार है उस सरकार के साथ रिपब्लिक की वफादारी कभी नहीं हो सकती है रिपब्लिक की वफादारी निषेध के साथ होती है वहाँ के लोगों के साथ होती है लेकिन सरकार के साथ नहीं सरकार के साथ not anybody else ruled, but we said we will rule ourselves and therefore we इसलिए मेरा आग्रह है कि ये जो बातें हम लोग करते हैं ये अपने में ना करते हुए हम लोग लोगों के बीच में जाए लोगों को इस बात बात को समझाए और लोगों को हम लोग इस बात बात की जैसे प्रशांत ने कहा कि उनको कई लोग पूछ रहे कि क्या व्यवस्था चल रही है ये बात सही है कि लोगों की एक इंटरेस्ट एक जिज्ञासा जाग चुकी है उनको कहीं ना कहीं तो भी लग रहा है कि गलत तो हो रहा है लेकिन क्या गलत हो रहा है इसकी उसको जानकारी नहीं है ये गलत पन की जानकारी आप देंगे यही उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ जय हिंद जय भारत समाप्त होती है